Irgendwo im ruhigeren Teil von Robo City Valley, nach einem mega langen Lockdown, die sie feierlich zu beenden wünschen. Es gibt auch einen Moment für seine eigene persönliche Entspannung. Eines der Heilmittel, wieder gemeinsam draußen Musik hören. Für diesen Tag gelten dringende Ratschläge und klare Regeln. Deine Anweisung ist, du kannst zu dieser Platte tanzen. Aber wenn du schwitzt, ist das dein eigenes Risiko. No lockdown can change me. So, be yourself, love yourself and lift yourself up. So, be yourself, love yourself, and lift yourself up. Be yourself, love yourself, and lift yourself up. Be yourself. Love yourself and lift yourself up. Be yourself. Love yourself and lift yourself up. Be yourself. Love yourself and lift yourself up. Be yourself. Love yourself and lift yourself up. music.